um, e, sortzaileak Patreon sarean. Beste adibide batzuk, e, beste arrakasta batzuk ere ikus daitezke hemen, eta ba, Amanda Palmer jarri dizuek, beste adibide bat, multimedia artista da, eta ja, ja eh, mila babesle lortu ditu. 2008ko abuzuan, eta horrek esan nahi du ba, hilero diru asko irabazten eh, duela eh, Amanda Palmerrek. 2000 eta mazazpirako e, eh, berrogei mila dolar, baino gehiago irabazten zuen e, hilero. E, eta hor jarri izuet e, referentzia The Birds e, izeneko zer horretan agertzen zena. E, iru aukera dituzte babeslek e, jarri nahi duten diruko puruaren arabera. E, bistakoa denez, e, mikro babesgoak e, dira, hemen e, gauzatzen direnak, eta palmerren kasuan, hor daukazue, esate baterako, hilero Eh, hilero edo, eh, edo produktu bakoitzeko, eh? hori ere bai, e, zuk aukeratzen duzu, nola nahi duzun e, zuri ordaintzea. Kasu honetan Palmerrek e, jarri du e, artista denez, ba, e, produktu bakoitzeko mm, euro eta hogeta bat zentimo, e, egia esan, euroa e, zuretzat da, artistaren da, hain zuzen ere, edo kazetariaren txat, Eta gero bestea ba, geratzen da e, plataforman, e, Patreon e, plataforman. Ikusi zuten euneko bosta gutxi egizela eta orduan ba, oain jartzen dute pixka bat gehiago, da zuk orraintzen duzu euro bat, baina haiek gero e, jartzen dute diru gehiago. E, irukoma beste modalitate batean, e, irukoma iru euro izan daiteke, beraz, eh, oni deitzen diot eh, em, eh, download tier, eh, hau da, eh, deskargatu alduzu produktu hori, aukera ematen dizu deskargatzeko, eta eh, eta gero mm, sorpresa bat eh, ematen du eta hemen agertzen da 6 euro eh, eh, 6 euro emanezkero eman eskero, Ba, e, produktu bakoitzeko e, sorpresa bat e, en, daukazula. Bueno, adibideak asko dira, e, mm, ikusiko dugun bezala, ze urrengoan e, eh, hemen daukazue irrati baten, e, irrati baten e, adibidea. Kasu honetan Kanadatik, e, IMFC e, irratia da, irrati independientea da eta... Mm, Eh, emetitzen dute Quebecetik, eh, Frantsesez, eh, Montreal irian eh, dago kokaturik, eta laukoma iruro eta zortzi dolar ordaintzeko aukera ematen du babesgoa lortzeko irrati independientei aukera eh, ematen die patronek bizi eta irauna alizateko. Ikusten duzuen bezala ez da bakarrik artistentzat, kasetarien eh, kazetarientzat ere bai, eta hainbat e, irrati, bideoblogari eta eta kazetari daude plataforma honen barruan. Beste adibide bat, DDN sarea, hemen ikusten duguna, DDN zarea ospetsua da, kazetaritza eh, independientearen eh, alorrean, e, ze mm, eredu bilakatu baita. kazetaritza independientea sustatzeko mm, sortu zen DDN, eta hiru aukera ematen du babesgoa ematen ditu babesgoa emateko. E, YouTubeen pentsa dezagun ba, mm, laro <laughs> eta bi mila e, eh, arpide dun dituztela, e, egia esan, ba, ikusten duzuen bezala, eh, Javiertzok e, asko arpide dun gehiago ditu, arrakasta gehiago lortu du, naiz eta e, kazetari edo <laughs> kasu honetan bideoblogari bat bakarra izan. Hemen e, bideoak egiten juste, informazio onak, elkarrizketak, hemen barufakizekin, eta bar, da, E, baina, e, arrakasta ez da hain handia e, Javier Txoren kanalarekin e, konparatuz. Bueno, ba, mm, mm hemen dituzue modalitateak, e, 2 euro, 6 euro eta maika euro, hiru modalitate, eta e, kasu honetan hilero ordaindu behar da. Eh? Hor agertzen da, e, ba, kasu honetan hauek ez dute erabiltzen e, Eh, eh, amandak zeukan eh, eh, eredua, baizik eta eh, hilero eskatzen dute eh, ordainketa. Eh. Beno, eh, honetan, ba, hemen daukasue, eh, barneko interfazea edo backend izenekoa e, barneko interfazea e, ulertzeko nola den barrutik. Eh? Ni orain ari natzaizue erakusten e, eh, Tzoren kanala Patreonen e, ba, barrutik. E, ikusten duzu hor, ba, jaia zeireun patroi mm, dituela, abuztuan gaude, 2008 garren urtean, eta e, sartzen zaretenean, hau da patroi bilakatzen eh, edo bihurtzen zarenean, automatikoki ba, jabiertzok idatzitako ongi etorria agertzen zaizu panelean. Panelean iru, e, eh, iru eh, aukera daude, post, hau da, Eh, berak egiten dituen bideoak, e, astean bi bideo egiten ditu normalean, eta orduan ba, hor agertzen dira, gero my membership edo arpidu e, duan aizen aldetik, ba, eh, hemen ager daitezkeen gauzak, eta gero community, komunitateko gauzak e, e, ikusi alizateko. Sarrerako agurra eta informazioa hor daukasue, e, pantaiak bat egin nuelako hain zuzen, eh, bilakatu nintzenean e, patroi. E, barneko interfazearekin e, segitzen dugu, babeslearen sariak agertzen dira lehenbiziko zer horretan, eta mm, etekinak zeintzu diren zergatik bihurtu ba, babeslea hor dago koska eta zehazki e, lau agertzen dira jabiartsok eh, jarritakoak hain zuzen ere, ez nik ez ditu dipini. Bideoak inok baino eh, lehenago ikusi al, izan, hori da lehenbizikoa, esan nahi dut, e, askoz lehenago agertzen dira Patreonen, e, Youtubeen baino. E, horretarako esan diezazu edan, Bimeo erabiltzen duela, hain zuzen, bideoiek e, jartzeko. Hmm? Bigarrena, eduki berezia edo aparta duten bideoak ikusteko aukera, batzutan ba, e, estrak ere ipintzen ditu, esaten den bezala. Hirugarrena, e, WeChateko taldean sartzeko aukera, e, Lelek eta Javiertzok e, WeChat e, talde bat e, daukate, eta WeChat badakizue dela ba, zelan esateko WhatsApp bezalakoa, e, baina indartsuagoa, potenteagoa e, txinan, potenteagoa dinot, e, eh, funtzionalitate izugarriak dituelako, gutxi gora bera, ba, zuek ulertzeko telegramen antzekoa, ez da? E, guztiak erabili ditugunok, badakigu zer den telegram, zer den WhatsApp, eta zer den e, WhatsApp, eta, eta ia esan, e, WhatsAppek eh, kristolako aukerak ematen ditu, orain ordaintzeko ere bai, e, eh, edo zein tokitan eta bar, dirua desagertzen ari da txinan, e, diru, esan nahi dute, oain diru digitala izango da, eta WeChat, WeChat aplikazio ere mundu horretan sartu da. E, Horrezegatik, baina bueno, hori ez datorarira, esan dizuet e, Javier Txok e, irugarren e, e, sari bat bezala jartzen duela hori, aukera beraiekin e, txateatzeko eta goteko eta bar, eta gero laugarrena zure izena kredituetan agertuko da bigarren hilabetea igar ondoren. Hau da, e, bideoan e, ikusi baduzu inoiz e, horrelako bideo bat, Javier Txok egin ikusten duzue amaieran kredituak agertzen direla, eta kreditu horietan e, ba, patroi guzien izenak agertzen dira, badoaz agertzen, apurka-apurka, eta zelan bait eh, oso ideia polita izan zen, ba, mm, eh, patroiak eh, pozik jartzeko, eh? nagusiak pozik jartzeko. E, mm, gero Discord community ere badaukate, eta mm, gero xeago azalduko dugu zer den hori. Hortaz, e, mundu oso bat, ba, content edo pozik egon daitezen e, patroi guziak, eta hori e, hain zuzen ba, jaf batean, eta jaf hori e, Patreon izeneko plataforma honetan dago. Ze, gero ikusiko dugun bezala, beste plataforma batzuk erabil daitezke, ba, ba, harremanetan ipintzeko, patroiak eta e, eta e, egileak zelan baita. Urrengo diapositiban, e, posta e, elektronikoz e, jasotzen du patroia Javiertzok egindako azken bideoa, hau da, e, zuek e, e, izateko, zerean e, patroionen e, sartu alizateko, e, posta elektronika ipintze duzu eta gero pasaitza noski e, edo, edo E, edo Googleen bidez ere egin dezakezu, eta eh, el horretan, posta elektronikoko el horretan, jasoko dituzue bideoak, ba, eh, eta Lelek egin eh, arau edo egina ahala. Eh, apurka apurka badoaz e, agertzen, eta esan bezala, normalean bi bideo egiten dituzte, amar minutukoak, e, gutxi gora bera, ba, eh, astero e, gaiak, jorratzen dituzen gaiak, Javier Txotei etxeak e, hitz egiten du mm, ba, txinari buruz, e, jakina. Eta mm, e, lortu dute, ze, bueno, mm, esan dezadan, e, bera doktorea dela, oso soziologo eta antropologo ona dela, eta orduan bere ikuskera oso orekatua izaten da beti, eta txinari buruz hitz egiten duenean argiro azaltzen du e, landa ere muan dagoen ala e, iri handi batean, eta, eta gero hor e, gizartean, txinako gizartean dauden e, e, problemak eta, eta, onurak, asmaketak, e, telebistak, e, gauza guziak dira e, hain zuzen aipagai e, beraiek egindako bideoetan e, eh, jabiertzo da bere, baina tez idatzita e, eh, bere eh, erabiltzaile izena, eta YouTubeen ere e, ba, ikusteko aukera daukasue, youtube.com barra jabiertzo ipintzen duzue, bez idatzita, eta automatikoki ikusiko dituzue eh, hainbat bueno, bideoak, eh, beraiek egindakoak, ez da? Bueno, hemen daukazu esate baterako Jabiartzok egindako azkeneko bideoa, hortaz, e, Patreonen sartuta, e, dirua ordaintzen duguna, dugunok, e, kasu honetan ere hiru modalitate dituzue, e, merkeena e, hilero euro bat ordaindu alduzue, eta e, ba, lau onura hoiek edo etekinak lortu aldituzue.